来了来了，手机版 RD2 终于来了！一月十八日，三星公布了猎户座2200。我本来以为三星也会跟着高通和联发科一样更改命名方式，没想到韩国人竟然这么的朴实无华。虽然目前三星官方还没有公布猎户座2200的具体细节和跑分，但是泄露的信息已经足够以窥这颗芯片的庐山真面目了。我是小夫。 这期视频，请各位跟我一起管中窥豹，看看猎户座2200到底有没有与高通八进一一战的实力。在经历了各种负面新闻和跳票之后，猎户座2200终于携 r d n 2 GPU 姗姗来迟，还首次支持硬件光线追踪。作为一款2022年的旗舰手机 SOC，猎户座2200不出意外的更新到了 ARMv9 位架构，用上了4纳米制程。不过让我比较意外的是，猎户座2200的 NPU 数量不升反降。 由上代的三核 NPU 降为双核 NPU，不知道是不是受限于芯片面积而做的调整。从 Geekbench 泄露的跑分来看，猎户座2200和骁龙871在处理器核心配置上一模一样，同样采用了一加三加四的设计。其中猎户座2200的 c o t e x X1 大核运行在 2.8GHz，中核 A710 可能运行在 2.4GHz 或 2.6GHz，小核 A510 可能运行在 1.9GHz。 与去年的猎户座二幺零零相比，大中小核的频率设计的非常保守。我猜测是为了照顾到整个 SUC 的发热和功耗，毕竟把桌面级 GPU 放在手机 SUC 上还是挺考验工程师的水平的。估计猎户座的工程师也对 Tiger 的发热心有余悸。从 Geekbench 泄露的跑分来看，搭载猎户座二零零的下代三星旗舰手机 S 九零八 B。 也就是 Galaxy S22 Ultra 的最高单核跑分可以达到一千一百零九分，多核分数三千五百三十四分。作为对比，骁龙八 Gen 1 S22 Ultra 的最高单核分数是一千二百二十六分，多核分数三千四百六十二分。猎户座2200的单核跑分不及骁龙八 Gen 1的主要原因，应该是猎户座2200的 Core x 差异大核频率稍低导致的。 而猎户座二二零在多核分数方面稍高，可能得益于频率稍高的 A 七幺零和 A 五幺零核心。当然也不排除三星为了让用户体验一致而为骁龙八 g 一做的负优化。毕竟搭载骁龙八 g 一的小米十二 Pro 的 Geekbench 多核分数高达三千八百二十三分，而上代旗舰骁龙八八八的多核分数也有三千五百多分。如果 Geekbench 爆出的处理器频率就是猎户座二二零的最终量产方案的话，在 CPU 部分。 猎户座二二零零恐怕很难超过骁龙八 Gen 一。在 GPU 方面，猎户座二二零零搭载了名为 Xclipse 九二零的 GPU，基于 AMD r d n 二架构，支持可变速率着色器和硬件层面的光线追踪。看来三家主流手机 SoC 中，只剩高通 GPU 不只是光追了呀。说到高通的移动 GPU Andreno 和三星的 Xclipse 放在一起，隐隐有一种咏春对咏春的即视感。 不知道 x c l i p s 能不能打十个？我要打十个！传闻称 x c l i p s 拥有六组计算单元，运行在 1.3G 兹下。然而，从 Geekbench 泄露的跑分来看 x c l i p s 920只有三组计算单元。不知道是不是 Geekbench 无法准确识别出 GPU 信息导致的。如果按照 AMD RDNA2 每组计算单元拥有六十四个流处理器来计算的话，那么三组计算单元的 x c l i p s 920则拥有一百九十二个流处理器。 比较有意思的是，Geekbench 的跑分显示，X Clip 920运行在五百五十五兆赫兹下，远远低于传闻的一点三 G 赫兹，很有可能是 Geekbench 识别错误导致的。同时，Geekbench 显示 X Clip 920拥有四 G 显存，不知道这四 G 显存是与八核 CPU 共享手机内存，还是三星通过 3D 封装等技术单独为 GPU 封装了一个四 G 的显存到 SOC 上。 X Clip 920在 Geekbench 的 OpenCL 中得分九千一百四十三分。作为对比，使用骁龙八 Gen 1的一加十 Pro 的 OpenCL 得分是六千零六十六分。X Clip 920的得分超过骁龙八 Gen 1，足足有百分之五十。而在与游戏相关的 Vulkan 测试中，X Clip 920同样有接近百分之四十的优势。比较有意思的是，在 OpenCL 和 Vulkan 测试中，不知道是什么原因。 猎户座2200的处理器部分被划分为了两簇，而不是三簇，频率分别是一点八二 G 赫兹和二点四 G 赫兹。会不会是由于猎户座2200的功耗强限制，导致 GPU 满载时 Core i 叉一只能被迫降频到二点四 G 赫兹运行呢？在我翻看 XClip 相关报道的时候，还发生过这么一件神奇的事情。Tom's Hardware 等一众媒体的报道中表示，XClip 拥有三组计算单元，共计三百八十四个流处理器。 然而，R D N 二每组计算单元只包含六十四个流处理器，三乘六十四也不得三百八十四呀，这数对不上呀！我花了好久去研究 R D N 二核心架构，最终只能得出这样一个结论：老外们数学不好。另一个让我哭笑不得的错误是，四加四的两簇处理器在 W C C F Tech 的报道中就莫名其妙的变成了八加八两簇。没想到，Tom's Hardware 和 W C C F Tech 这么著名的网络媒体。 竟然会在这种地方翻车。相比于 GPU 的重大升级，猎户座2200在 AI 芯片、ISP 和 NPU 方面的升级就显得有些敷衍了。相比之下，猎户座2200对屏幕刷新率的支持倒是来到了新高。相比于骁龙8 Gen1 在 4K 分辨率下最高60赫兹的刷新率，猎户座2200支持最高 4K 120赫兹屏幕。然而，除了索尼。 大概也没有其他厂商愿意为手机搭配四 K 一百二十赫兹屏幕了吧？而在五 G 通讯上，猎户座二二零的毫米波下行速度勉强超过了上代旗舰骁龙八八八，与骁龙八 G 还有些差距。而 Sub 六的速度也低于天玑九千的七 Gbps，只有五点一 Gbps。总的来说，猎户座二二零的提升主要还是来自于 X l i p GPU，CPU 的提升比较有限。 从泄露的跑分和硬件参数上来看，猎户座2200很有可能在游戏性能上碾压骁龙 8G1，但是在 CPU 方面弱于骁龙。不过，猎户座2200可能仍旧是一颗很热的芯片，由于搭载了新的 RDNA2 GPU，整颗 s u c 的功耗散热可能会控制的不太理想。至于 X Clip GPU 主打的硬件光追，其实更多还是宣传层面上的话术。 毕竟上一代高通旗舰骁龙八八八力推的可变速率着射器，至今仅有寥寥几款游戏支持，而等到光追手游普及，恐怕至少还得两年。那么，这期视频就到这里了。如果不出意外的话，这应该是我在新丑年的最后一个视频了。在视频的最后，祝屏幕前的各位在新的一年里学习和事业如虎添翼，猫年行大运。